Всем привет! Сегодня у нас новогодний выпуск, который мы будем делать очень жонглерчик. И отведем в итоге за последние два месяца тренировок. Посмотрим, чего мы достигли. На штанге 40 килограмм, посмотрим, к чему мы пришли, потом добавим так же, как в прошлый раз. практически все те же 60 килограмм с которыми Жека всегда борется. Думаю, в этот раз сейчас пойдет. Короче, Дубай 3 у пойдет сейчас на 60. Что ты думаешь, все же пойдет? Да, надо быть уверенным в себе, конечно, пойдет. Понял, принял. Договорились с Никитой, что мы вам скажем, что он мне не помогал. Сейчас у Никиты пойдет уже серьезная заявочка по 25. 70 в общем. Но должен сам выжить, я думаю. И можешь точно сказать, что вот сырники все же помогают. 30 есть, там чел сзади. Что, что это за фейк? that's why we ain't on the same page. Do my own thing. Ну что, обратного пути нет? Конечно. Ну, блин, семечки есть, сырники делают свое дело, там все тоже ем. Ну так, стараюсь не забывать. Понял. Правда, кормят конфетами. Понял. Давай, успехов тебе. Сейчас все будет. Давай. like water, so I'm going mainstream. где-то ваше мнение? Начал опускать не по соскам, чуть выше начал опускать, то есть больше амплитуда начинается, делаешь mm -hmm. касание и... Блин, все же не получилось, но сейчас еще раз попробуем. Mm -hmm. Вы все услышали. Не получилось самом деле снял, как 50 килограмм снял, вообще ёшкой думал, все сейчас пойдет сволочь. Опустил и просто ничего не сказал. Не знаю, это провал и успех, на самом деле. Но ну, будем стремиться, я думаю, в январе пожмем то, что ставили на декабрь. Сейчас поделаем грудь на 3-4 подходика и потом добьем грудь гантельками жимом лежа. expectations, they keep weighing. say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Успею пару подходиков до объем трицепса и хватит. Ну чё, надо подводить итоги. Был ли новогодний жим лежа успехом или провалом? Думаю, можно было и лучше. Это в новом году будет намного лучше сейчас как-то. Как бы старались? Два месяца. Если мы делали сейчас гантели, я делал сколько? 22,5. Я когда пришел, делал 12,5. Жека пришел, делал 10. Десятку делал, да. 17. Еле-еле 17,5 делал, да. Так что как-то так. Думаю, в принципе, в новом году спокойно наберем, что надо. Сотик от груди, стану, а там уже решим сколько. Ну, это в следующем видео расскажем цели на Новый год. Ну, я, в принципе, с тобой согласен. Провал не провал, да, мы не пожали столько, сколько хотели, но мы очень сильно развились за эти два месяца. Я думаю, это самое главное. Короче, меньше пиздежа, больше дела. Ты не остановил видоса. Ну это там все равно. Скажи, когда снимаешь. Когда снимаешь, я открыл.